just foste serva do Senhor, e assim. smart enough. filho no madeiro, sua dor se tornou luz, praticou com majestade as palavras de Jesus. deixou paz e esperança, enchendo os corações de alegria. E quando ela se foi, deixou paz. E quando ela se foi, ela deixou, paz e esperança, paz e esperança enchendo os corações de alegria. Canta, minha filha, canta. <laughs> Rosa minha. Rosa mística no céu nos envolve.